Hanımefendinin adı Kaymuş idi. Kaymuş hanım Hz. Nuh aleyhisselamın babası Lamek ile evliydi. Bu altı parmak peygamberler tarihinde geçen kayıttır. Bu evlilikten Nuh aleyhisselam yeryüzüne gelecek. Kaymuş hanım hamileler ve Nuh aleyhisselam Resul-i Kibriya aleyhisselatü vesselamın nuru Muhammedisini taşıması hasebiyle Kaymuş hanım olağanüstü haller yaşıyor ve bu esnada da evliyalık makamını yaşayan bir hanımefendi. Zaten Nuru Muhammedi'yi taşımış olan hiçbir kadın, hiçbir hanımefendi, hiçbir annemiz, onun nurunun taşıyıcısı olan hiçbir babanın sülbü, Allah Allahu Zülcelal'e hiç ortak koşmadan tevhid inancıyla yeryüzünde var oldular. Bu noktada Hz. İbrahim Efendimizin babası için söylenen şey doğru olmayıp onun amcasıdır bu hakikat hem tefsir erbabınca hem de defaatle beyan edilmiş olsa da Beni İsrail'in elinden çıkmış bazı hususlar zaman zaman bu sülbün kirliliğine dair iftiralara atmaktadırlar. Efendim şeytanın alt üst edilmesiyle beraber deccalilerin yaşamış olduğu hezimet, onların yerli yeksan olması, hali hazırda taimilerin bu dönem içerisinde kendilerine düzgün bir hayat seçmiş olmaları ve onları bu beladan kurtarmış olan Kaymış Hanım ve Lam'e karşı büyük bir hürmetleri var. Düşünün ki şimdi Nuh aleyhisselama ümmet olacak bu dünyadaki onlara en yakın olan Taimiler ne yazık ki Nuh aleyhisselam yeryüzünde peygamberlik vazifesini ifa ederken ekseriyeti çok az bir kısmı hariç ona iman etmemiş olacaklar. Efendim günlerden bir gün şeytan elbette en kısa zamanda yeniden o kendisine yapılmış olanın karşılığını almak istiyor. Bunun için Hz. Lamek dışarıdalar, evin dışındalar. Kaymuş Hanım evinde işiyle gücüyle uğraşırken tarihte ilk defa peygamber olmadığı için Hz. Nuh Aleyhisselam'ın babası Lame'in kılığında şeytan Kaymuş'un yanına geliyor. Kapıda duruyor, ve bir yandan da ondan korkuyor tabii çünkü Deccal'i alt üst etmiş olan bir kadının onu tanıma ihtimali söz konusu. Bu esnada Kaymuş'a git şu ağır taşları şuradan al da oraya koy şeklinde onu bir işe sevk ediyor. Hedefinde Nuh Aleyhisselam'a hamile olan Kaymuş Hanım'ın bebeğini düşürmesi ve böylelikle Nuru Muhammedi yolunun kesilmesi. Daha sonra biliyorsunuz Hz. İbrahim Efendimiz'de de farklı bir yönden harekete geçerek onu engellemeye yönelik dönüşümlü bir çalışması vardı şeytanın. Bu sefer tarihte ilk defa böyle bir işlem gerçekleştiriyor. Böylelikle Kaymış Hanım'ın doğumu olmayacak, Nuh Aleyhisselam doğmayacak ve Nuru Muhammedi kesilmiş olacak. Şeytan da tabiri caizse hıncını almış olacak. Şeytanın hınçla hareket ettiği ilk zaman diliminden biridir bu. Daha sonrasında şimdi göreceğiniz üzere Nuh Aleyhisselam'ın şeytana yaptıkları ilerleyen süreçte onu berbat ve hale sürükleyecek. Elinden birçok yetki de gidecek. Yani Nuh Aleyhisselam'ın tufanı insanlık aleminin dönüşüm sürecindeki en temel dönüşüm süreci. O yüzden biz insanlığın ikinci atası Hz. Adem Efendimiz'den sonra Hz. Nuh Aleyhisselam olarak yad ediyoruz. Allah onlardan razı olsun. Kaymış Hanım elbette eşinin kendisinden istemiş olduğu şeyi yapmaya gidecek. Yavaş yavaş kapıdan çıkıyor. Hiç ses etmiyor. Belki kocam bir şey sinirlenmiştir. Bir şey e, onu kızdırmıştır. Ben onu kırmayayım deyip oraya doğru yöneliyor. Tabii önce küçük taşları alıyor. Kaldırabileceği kadar taşlar. Bu esnada şeytan tekrar bağırıyor. O büyük olanı getir buraya ve ayağımın altına koy. Kaymuşanın bir tuhaflık olduğunu anlıyor çünkü Lamek sinirlendiği zamanlarda evet kızgın sözler söyleyebilen bir adam ama böyle eziyetvari bir hayat tarzı asla yok. Her insanın kızdığında o kızgınlıkla yaptığı sinirlilikle yaptığı şeyler var ama bunlar hiçbir zaman haddini aşmış şeyler değil. Tam bu esnada Kaymış Hanım eline taşı atıyor. Taş bir önceki almış olduğu onun neredeyse onda biri küçüklüğün taşından çok daha hafif bir halde. Kaymış hanım şaşırıyor, taş alıyor, götürüyor. Tam ayağını getirmek üzereyken taş bir anda ağırlaşıp şeytanın ayağına düşüyor. Şeytanın ayağına düştüğü anda şeytan bir anda kahrolasıca e, diye çok büyük bir küfürlü söz kullanıyor. Kaymış hanım bunu anlıyor. Lamek böyle bir söz söylemez. Sen o değilsin diyor sen o değilsin dediği anda şeytanın bir bağırışması ve bir haykırışı var. Bu haykırışın sebebi kaymış Kaymuşoğlu'nun hemen arkasında onu koruyan bir varlık olarak bu sefer Cebrail aleyhisselamın gençlik halini görüyor. Cebrail aleyhisselamı gördüğü anda şeytan kaçmak istiyor. Taşı bir anda fırlatmaya çalışıyor ama gittikçe küçülmeye başlıyor ve Allahu Zülcelal'in nidası hasıl oluyor Cebrail Aleyhisselam ama Cebrail Aleyhisselam sadece bir perdeleme vazifesi görüyor. Çünkü biraz daha baksa o şeytan tamamen eriyip kül olacak. Şeytan kaçıyor ve Allahu Zülcelal'in emri hasıl oluyor. Bir daha hiçbir şekilde bu nuru Muhammedi'den gelecek olan silsilenin içerisinde kisveye bürünemeyesin Tabi bu Peygamber aleyhissalatü vesselama gelene kadar böyle Peygamber Efendimiz'den sonra Peygamber aleyhissalatü vesselam ile son peygamber olduğu için bir daha hiçbir peygamber kisvesine de bürünemiyor. Burada bir oyun oynamak istiyor. Bu oyunu bozuluyor. Ama bu saatten sonra da diğer peygamberlerin zaten hiçbir zaman kisvesine girememiş ama bu sefer Nuru Muhammedi de koruma altına alınıyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam'da kadar. Ondan sonraki süreçte elbette şeytanın özellikle artık rüyalarda cismani olarak değil de rüyalarda çünkü cisimsel olarak yeryüzünde görev yapması önce Hz. İsa Efendimiz zamanında kesbediliyor. Daha sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Cenab-ı Hak'tan almış olduğu izni inayetle bir daha insani bir vasıfla yeryüzünde görev yapmasına izin verilmiyor. Zaman zaman şeytanlaşmış insanlara eliyle bunlar hasıl oluyor. Bu işin apayrı bir tarafı. Kaymış dönüp Cebrail aleyhisselama bir bakıyor ki gencecik bir adam olmuş. Çünkü şeytanın korktuğu aslında Cebrail aleyhisselamın asli görüntülerinden bir tanesi. Sen kimsin diyor kaymış ona. Cebrail aleyhisselam ben karnındaki bebeğe yarınlarda peygamber olduğunda kendisine vahyi inzal edecek olan ruhul kudüsün buyuruyor. Kaymış ben bu evladı nasıl büyüteceğim bu kadar bela bu kadar musibet varken bu kavim şimdi bunları seviyor, sayıyor. İnşallah ileride de sever, sayar diyor ama nasıl olacak dediğinde uzaktan da Lamek geliyor. Lamek yaklaştıkça bir erkekle e, Kaymuş'un konuştuğunu görüyor. Yaklaşıyor yabancı bir isim ve bir anda Kaymuş olanı biteni anlatınca e, Lamek ve Kaymuş'a Cebrail aleyhisselam diyor ki oturun. Oturuyorlar. Onda karşısında oturuyorlar ikiye bir şekilde ve onlara Allahu Zülcelal'in Ya Subuh ismini öğretiyor ve Allahu Zülcelal'in bu ismi şerifiyle sürekli olarak tesbih etmeleri anını, tesbihat öğretmiş oluyor yani. Bu tesbihatla beraber Ya Kuddüs ismi şerifinin sürekli söylenmesiyle onların korunacağını, onların çüllü bela ve desiselere karşı korunacaklarını ifade ediyorlar. Bu ifadelerin ardından Kaymuş Hanım hayatı boyunca bu zikri bırakmıyor. Lamek de Hazretleri de bırakmıyor. Ve Nuh Aleyhisselam'ın doğumuna doğru artık yaklaşmaya başlıyoruz. Yarın Allah nasip ederse göklerden inen melaikelerle beraber Nuh Aleyhisselam'ın yeryüzündeki iniş anını anlatıyor olacağız efendim. Şimdilik kalın sağlıcakla.